Hola, eh, en este tutorial vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos para poder eh, trabajar con las eh, distintas aplicaciones o plugins de Mendeley. Para ello, desde la pestaña Tools podemos ver cómo tenemos disponible Install Web Importer y también la opción Install MS Web Plugin. Eh, en este primer tutorial dedicado, a la instalación de plugins o aplicaciones de Mendeley vamos a eh, ver cómo se instalaría el plugin de Word. Para, eso, eh, para ello solo tenemos que hacer clic aquí y fijaros que ya automáticamente me dice que el plugin está instalado, está correctamente instalado, por lo tanto yo podría hacer directamente ya OK. Si nos vamos otra vez a Tools, veremos que ya la opción que nos ofrece ya no es instalarlo, sino desinstalarlo. Si nosotros nos fuéramos ahora a un documento de Word, habilitamos aquí contenido y podemos ver cómo ya nos aparece dentro de referencia nuestra eh, cajetilla eh, específica para eh, insertar citas y bibliografía en Mendeley. Esto es todo, un cordial, saludo. Un saludo.